thank you poquito escondido, pero con un poco de maña lo van a encontrar. Sí, señores, esto que están viendo acá, oscuro, lúgubre, es la entrada a un búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial. un búnker de la Segunda Guerra Mundial, abandonado, pero se preservó como patrimonio. No está muy cuidado, digamos, ya que mucha gente y pinta cosillas. De hecho, ahí había una pintura, un Stone Trooper que ahora les voy a mostrar y ahora la taparon con otra pintura más. Así que se ve que es un refugio... <laughs> ¡No! Acabo de ver. Les voy a mostrar algo increíble de acá. Mira. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. un refugio bastante popular. No sé, me van a machetear la No, me pondría a revisar las cosas que hay acá porque me da un poco de miedo. Acá es donde ponían la metralleta, artillería pesada, porque desde este, este, escueto lugar, ahora están los yuyitos estos, pero se ve toda la bahía ahí, que es lo que se supone que defendían con este puesto. Y de paso tenían altas vistas los soldaditos. No te puedes quejar, amigo. Vamos a salir. Como les decía, la entrada está un poquitito oculta, como podrán notar. Pero se, se deja encontrar, se deja encontrar. Vamos a...